Hey guys, uh, welcome back to my channel on YouTube. Uh, this is Techitude, or was supposed to be Techitude, and now we're just rebranding it or renaming it. Uh, still haven't decided on a name, but we're trying to do a sort of a podcast here uh, or just general conversation. I wouldn't like to put a label on it. These are just general conversations with people on certain topics. Uh, and yeah, it feels good to have those conversations. So this is Tej. This is my channel again. Welcome back for people who have already been part of my channel and uh, welcome to the new users or new people who discover this uh, at some point in time eventually <laughs> uh, so yeah let's get started with it and yeah this is just part one of a conversation i'm having with my brother so let's get right into it hello welcome to my brother's channel uh, actually i'll not call him brother i'll call him mr ah. tingi today uh, it's <laughs> kind of being a privilege छोटा छोटा थिंगी मीडियम थिंगी या let's not let's not abbreviate और adjectivize our words today so let's call him mister thingy today and आज मैं बहुत ही बहुत ही खुश हूं कि आज मेरा बचपन से ख्वाब था किसी को इंटरव्यू करना तो who better to do then then as you yourself called छोटा टिंगी <laughs> छोटा thingy thanks thanks for introducing me mister thingy and uh, हाँ बाकी मैं भी अपने एक टैगलाइन मार देता हूँ क्या हाल चाल बट एंड आई होप बढ़िया ही होगा बट uh, uh, बिल्कुल uh, आज संडे है खूबसूरत uh, हवाएं चल रही हैं थोड़ी सी गर्मी हाँ। बढ़ रही है हाँ, और चाल तो आप देख रहे हैं आज हम बैठे हैं तो नो चाल बट हाल इज गुड हाल इज गुड बट यहाँ पे काफी गर्मी है ऑस्ट्रेलिया में to be like to to let everyone know कि I am in Australia big uh, yes, Panatingi, so... Panatingi is in India. And uh, if you see, I, I, would you like to talk about the uh, the small uh, you know map you have on your screen? For, yeah, uh, absolutely. Your... So huh? as you mentioned, कि आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, you're from hmm. Australia, so let's get out the uh, regular jokes away uh, hmm. that he is from down under. Yes, वो नहीं गिरते हैं अपने धरती से ग्रेविटी उनको पकड़ रखती है यस yes, वो एक आइलैंड में है जिनके जिनके साथ ईमू वॉर हुआ था यस yes, उनकी military is never been tested just just correction emu war हुआ था और वो हार गए थे यस <laughs> yes, इनका था Australia is an island yes it's it's a continent और travel destination is what I like to call it आजकल let's call it travel and destination travel influencers का जमाना है तो travel destination heaven trip travel all that kind of stuff absolutely so just what I think कि मैं मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर हैं M K B H D मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि बहुत yeah. सालों से वो यूट्यूब मतलब वीडियोस बना रहे हैं and the way he has put it across the YouTube channel. I think he's the veteran or the original OG of YouTube. So what he tries yeah. to do is he ha- he tries to put some Easter eggs since Easter is coming soon. तो मेरे तरफ से भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ अपने चहिता यूट्यूबर्स के कुछ एलिमेंट्स डालने की कोशिश करूं but back to our conversation mister thingy you are in Australia right now and I think close to four years हो चुके हैं ऑलमोस्ट या या मैं मन में तो मान के चल रहा हूँ कि फोर इयर्स हो गए भले कुछ महीने बचे हैं बट दैट्स ऑल राइट मन की चलती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स <laughs> तो आज कोई नहीं देखता सॉरी एग्जैक्टली पासपोर्ट में बहुत स्टैम्प्स लगे हैं तो मैं उससे बहुत खुश हूँ <laughs> बाकी हाँ <laughs> चार साल पासपोर्ट में स्टैम्प लगे हैं तो आ, हमारी ऑडियंस ये ध्यान रखे कि पासपोर्ट में स्टैम्प्स का मतलब ये है कि बहुत घूमे हैं अब ये घूमे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है कि कहीं और भी गए हैं ये हम आज सुनेंगे और हम आज बात करेंगे but back to mister first and foremost let's get the elephant और हाथी आउट ऑफ दी रूम और एलिफ्रिज एज इफ यू वॉन्ट कि क्या आप कभी let's catch the word these days बहुत लोग बोलना चाह रहे हैं मैनिफेस्टेड और डिड यू वॉन्ट और plan to move out of India was it was it something that you plan or did it happen and you grabbed the opportunity? Uh, so I'll like थोड़ी लंबी हो सकती है ले- ये आंसर लंबा हो सकता है थोड़ा और लंबी लंबा it's like okay but uh, I'll take you uh, like back a little. So thanks to Mr. Tingy here. Uh, Hmm. You know, you always grow up watching uh, Hollywood movies, right? And uh, uh, ये movies and looking at those movies, ऐसा लगता था कि uh, there is a world out there there's like especially the US right because movies hum dekhte the तो most of those movies kabhi bhi aliens attack karte hain to US mein hi karte hain to mera bhi man wahi tha ki main agar settle ho to main US mein hi हूँ ki agar aisa kuch ho to life thodi cool ho jaye right तो आई थिंक आई थिंक वहां से हमेशा एक था कि I wanted to settle in the U S for some reason because it was it was like depicted that life U S में ही है और you have opportunities you have an amazing life there, right? So मुझे लगता था कि कभी बड़ा होऊंगा तो I am want to settle in the US but then as and how you मतलब जब से मतलब कॉलेज के बाद when you start getting when you get into a job I think तब you are comfortable in the position where you are so you stop thinking about कि if you want to settle somewhere obviously in IT in art in the tech world or in IT in an in a multinational company as, or whatever you want to call it, Um, ये ऑन साइड का एक ट्रेंड तो है बट आई वुडेंट से कि मेरा कभी ऐसा ऑन साइड का ट्रेंड रहा है या कभी मन में रहा था कि मैं जाना चाहता हूँ uh, तो I was happy with my job in Bangalore going well going doing good and then I switch jobs and I took a one month break right and like fortunately like हमारी बहन or sister lives in Sydney and she moved around two thousand sixteen And uh, during that one month period, the whole family visited Sydney, Australia. Uh, तो तब जब हम वहाँ घूमने गए तो I kind of like the idea of staying और coming coming to Australia for my higher studies masters and उसके वजह से एक थॉट आया दिमाग में कि maybe this could be something I want to pursue तो मे बी मैं कुछ साल जॉब करूंगा and then I think about masters और समथिंग लाइक दैट एंड जब मैं वापस गया और ये ये न्यू स्टार्टअप ज्वाइन की मैंने तो I got to know that इस स्टार्टअप का जो हेडक्वार्टर्स है that's in Australia and somehow the stars aligned and मुझे लगा कि this is a good opportunity for me to realise this opportunity right मुझे लगा कि ये पॉसिबल हो सकता है and like luckily with all the expectation in my job it was going very well and I found out that they do send out to people every year onsite to Australia uh, either in Melbourne, Sydney, or there's a there's a small island below this island called Tasmania. Uh, जो वो अगर मे बी अगर मैप में दिख रहा है नॉट श्योर बट वो है न्यूजीलैंड नहीं बोलते उसको टैस्मेनिया बोलते हैं न्यूजीलैंड अलग हाँ। है छोटा सा दिख रहा है छोटा सा हाँ, हाँ, अभी दिख नहीं रहा होगा बट हाँ तो ये तीनों लोकेशन में वो भेजते थे हमें तो things work out and within one year I was ask to move to Melbourne and क्या I mean I wouldn't say that I manifested it uh, but uh, at least to be, to be able to settle outside of india kabhi na kabhi ek dream tha not sure about australia but it worked out that way and i i, I am really grateful for that कि it worked out the way it, it did so बहुत अच्छा experience Oh. था and yeah it worked out yeah I think ये बहुत अच्छा आपने कहा है आज कि समवेयर आपकी एक अ, इच्छा थी या फिर यू हाँ। हैड अ विश कि हाँ। कहीं ना कहीं बाहर जाके वो दुनिया देखी जाए वो दुनिया हाँ। को मतलब परखा जाए और समहाउ द यूनिवर्स अलाइन जैसे बोलते ना कि पूरी कायनात मिल गई <laughs> और वो एक मुकम्मल हो गया फिर आप हाँ। आप पीछे नहीं हटे आप आपने उसको पूरा पकड़ रखा तो तो जस्ट अब फूड फॉर थॉट्स लोग बोलते हैं या फिर खाने का तड़का बोलते हैं लोग <laughs> कि आ, कैसे हाँ। मतलब कोई एक ऑब्जेक्टिव था हाँ। उस ऑब्जेक्टिव हाँ। में अपॉर्चुनिटी मिली एंड उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप किया गया तो for me it's call the not the oops language but the objective opportunity and up uh, grabbing it. So good. Yeah, I think that. I mean, we. Uh, I mean, it's good ki you started going with the oops ka full form, uh, but nahi mila But theek hai yahi hai life yahi hai ki we just start something and as far as we can reach, तो hum double O tak hi pahunche PS chhut gaya But uh, काफी काफी काफी जो ये जो terminologies आप use कर रहे लगता है food blogging फूड ब्लॉग्स देखने का बहुत शौक है तो ये तड़का और ये काफी आ रहा है which I like it I mean it's it's it's a good way of mixing many things across, and it's fun. Huh? Yeah, absolutely. I, I, I like food because food is a big part of uh, my life who, and who doesn't I, who doesn't yeah but मतलब कौन है ये नहीं वही हो सकते हैं जिनके मतलब जिंदगी में खाब है कि वो पचास किलो के नीचे रहे I am not I I try stay healthy but food is something हम लोग एक एक सीरीज डेफिनेटली करेंगे कि फूड का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है आई नो हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए but I am not saying not to have it but don't deprive yourself of food because you think you will live a healthier life let's not go there I I mean it this can this can turn out to be like a pretty like it can turn out right और रॉन्ग मतलब तो ऐसा लगता है कि let's let's leave it at हर बात का ही एक हाँ, सही और <laughs> गलत होता है एग्जैक्टली exactly. तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि खाना कुछ लोग अवॉइड करते हैं इसलिए क्योंकि वो उनके अपने opinion dieting requirements allergy sorry हाँ मतलब हम्म। सबको अपने ओपिनियंस रखने का पूरा हक है बट जस्ट सेइंग कि टॉपिक फॉर अनदर टाइम ठीक है absolutely absolutely topic for another time so back to our another conversation मेरे पास ज्यादा सवाल नहीं है मैं मुझे पता है कि please, बहुत please. सारे वीडियोस एंड ब्लॉग्स होंगे जहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया मूव करने के लिए प्रोसेस बताया जाता है बट प्रॉब्लम हम्म, हम्म। क्या है कि वो हर एक की अपनी एक लाइफ होती है हर एक की अपनी एक जीने का तरीका होता है हम्म, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप आपको ऑलमोस्ट चार साल हो चुके जो आपने मन में बनाए हैं कि चार साल हो गए हैं इन चार हाँ। सालों में what has change positively and what has change that what things have change that आपको नहीं चाहिए थे मतलब ये चेंजेस नहीं होते या फिर ये changes you did not like but I know you are living with it but हाँ हाँ हाँ I mean this is like हाँ एज यू सेड लाइक एकदम करेक्ट वर्ड यूज करना कि I am living with it right so this is like the whole summary of my decisions and the whole consequences कि मैं उसके साथ जी रहा हूँ तो आई मीन दिस मतलब डेफिनेटली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो I start with the positives so let's take it that way कि uh, हम शायद may be back in India हम समझते नहीं इस वर्ड बट स्पेस होता है right like space to do your own thing space to have your own thoughts आप uh, कुछ कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदार आप खुद हैं you are not you are not waiting for someone to जज यू ऑन दैट आप uh, तो यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा राइट तो आप यहाँ पे आप अपने लाइफ के अपने चॉइसेस के अपने डिसीजंस अपने एक्शंस के जिम्मेदार खुद हो आप हम्म। उस ऑब्जर्वर भी खुद हो ठीक है परफॉर्मर भी आप खुद हो तो बिल्कुल you know you need to make you need to you get this experience जो आपको कभी इंडिया में नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया में आपको बहुत इंडिया में अगेन ये हर जगह हर लोगों के साथ ये वैलिड नहीं है बट इंडिया में आपको बहुत गाइडेंस मिलता है इंडिया में आपको बहुत बहुत कभी कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपना डिसीजन खुद नहीं भी ले पाते यू आर अफेक्टेड बाई कुछ लोगों के opinions and things that people से राइट uh, but यहाँ पे whatever you're doing you have to be the person responsible to uh, do that action या खुद तो अंग्रेजी में वो शब्द कहा जाता है you live by the sword and you die by the sword you live by the sword and die by the sword exactly मतलब एकदम करेक्ट डेफिनेशन बोला यहाँ पे कि आई थिंक जो कर रहे हैं अनुवाद करना चाहूंगा तो बहुत गलत आएगा कि आप अपनी तलवार से जीते हैं और अपनी तलवार से मरते हैं बट नहीं नहीं हाँ इंग्लिश इंग्लिश पे ही छोड़ देते इसको हिंदी में नहीं कन्वर्ट करते तड़का नहीं लगाते इस पे but but uh, uh, uh, हाँ ये एक पॉजिटिव है दूसरी आई I मीन mean, दूसरी एक चीज पॉजिटिव ले भी सकते हो आप नहीं भी बट मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि मैं बहुत डिपेंडेंट था अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बैक इन इंडिया तो हाँ, आपको हाँ। वहाँ पे मेड मिल जाती है बहुत कॉमन है बट आपको मेड मिल जाती है काम करने के लिए आपको काम करने के लिए लोग आप पैसे फेंको और काम हो जाता है यहाँ पे वैसा पॉसिबल हम्म। हर बार नहीं हो पाता है आपको अपना आपके घर की सफाई खुद करनी पड़ती है घर का कचरा खुद निकालना पड़ता है बर्तन हम्म। खुद धोने पड़ते हैं खाना भी खुद बनाना पड़ता है अगर आप यू नो आप पैसे बचाना चाहते हैं विच इज जब आप इनिशियली आते हैं यहाँ पे तो आप पैसे बचाने के बारे में काफी फोकस रहता है आपका बिकॉज आपको यहाँ की इकोनॉमी का पता नहीं है आप चीजों को मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन डॉलर से मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके मैं सोचता था कि यार ये तो बहुत ज्यादा बिल्कुल वो तो हाँ. हमारे देश की तो मतलब वो रेगुलर अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत कॉमन एस्पेक्ट है और हाँ मैं भी ये काफी करता था कि हाँ कन्वर्ट करके मैं सोचता था अरे यार ये तो चार डॉलर की कॉफी है लेकिन दो सौ रुपए की कॉफी कौन पीता है मैं तो दस रुपए की हाँ, कटिंग हाँ। चाय पीता था या है ना पंद्रह रुपए की मतलब आई नो मैं मैं हाँ दस रुपए की cutting chai is also like you know बहुत पुरानी बात कर दी मैंने बचपन की बात कर दी बट स्टिल कंपेरेटिवली बैंगलोर में रहना भी एक्सपेंसिव था बट आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस तो फिर भी है you know like you still feel की you are spending more than you want to in for a lot of things तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ महीने लग गए अंडरस्टैंड करने में कि कन्वर्ट नहीं करना है uh, uh, और what you're paying is you know like जो हम पे कर रहे हैं वो यहाँ के हिसाब से लाइक यू नो लाइक पापा बोलते थे एक तरीके से कि पापा हमेशा ही बोलते थे कि वहां के लिए तुम पंद्रह डॉलर स्पेंड करो वहाँ के उनके उन लोगों के लिए वो पंद्रह रुपए ही है तो तुम उसको पंद्रह रुपए अच्छा। समझो तुम पंद्रह डॉलर मत समझो राइट तुम पंद्रह रुपए समझो और तुम तुम वहां रहने वाले हो तो तुम वहां के वहां के हिसाब से स्पेंड करना सीखो don't convert it and I think usually like eventually you do get used to it and हाँ तो उसके वजह से आपको काफ़ी चीज़ें तो getting back to the point कि हाँ उसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं तीसरी चीज मेरे साथ बहुत अच्छी हुई है कि मैं इंडिया में तो मैं सिर्फ मैंने गाड़ी चलानी कभी सीखी नहीं थी बट यहाँ पे oh, यहाँ पे काफी कुछ काफी कुछ एक्सेसिबल होने के लिए ना आपके पास एक कार होनी बहुत जरूरी है because things are too far too far from your place sometimes and हर बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ये ऑल दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ का बहुत अच्छा है तो जो ऑब्वियसली मैंने भी काफी यूज किया बट कार होने से आपको इतनी कन्वीनियंस बढ़ जाती है because you are doing a lot of things by yourself तो अगर आप पब्लिक हम्म। ट्रांसपोर्ट के लिए वेट करके आप उसमें इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो मेरे लिए एक अच्छी बात हुई कि मुझे उस रीजन की वजह से मुझे कार चलाना आया मैं, मैंने कार चलानी सीखी and I made that decision जो मैं last twenty twenty five twenty six year से जब मैं पहली बार यहाँ आया था आई वॉज ट्वेंटी फाइव तो मैंने पच्चीस हाँ। साल में वो डिसीजन इंडिया में नहीं लिया था बट यहाँ आके मैंने वो डिसीजन लिया and I move forward with it Um, और है कि ऑब्वियसली uh, एक और चीज़ है जो फाइनल मैं बोलना चाहूंगा चीज़ें तो बहुत है बट मैं पॉलिटिक्स को यही ख़त्म करना चाहता हूँ <laughs> ताकि हम थोड़ा uh, मतलब लिमिटेड डिस्कशन में रहे बट आई थिंक पॉजिटिव एक और है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हो और एंड uh, uh, बहुत इंटरेक्ट करना सीखते हो और जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको ये समझ में आता है ना कि जैसे मैं वर्क लाइफ कल्चर के बारे में बताऊंगा मैं आईटी में आया था तो बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं सोचता था कि नहीं मेरे को मतलब मुझ- मुझसे अगर किसी ने अपडेट मांगी है कि काम तुमने खत्म किया या क्या ये काम था तुम्हारा ये तुमने किया या नहीं आ, तो मुझे लगता था कि मुझे जब रिप्लाई करना है तो वो काम खत्म हो जाना चाहिए खत्म होने के बाद ही रिप्लाई करना होता है बट यहाँ आके समझ में आया कि इट्स अबाउट कम्युनिकेशन तो आप कम्युनिकेट करते हो लोगों को आप कम्युनिकेट करके बताते हो कि आ, देखो लाइक ये काम मैंने इतना किया है ये पिकअप किया है ये ये ऑब्स्ट्रक्शन है मेरे काम में तो ये कम्युनिकेशन की वजह से क्या है कि there not forcing you to get the job done they know कि हाँ। इतना ऑब्स्ट्रक्शन है if you have communicated if you have told them कि ये प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं मैं ये इतना टाइम लगेगा they are okay with it they just want you they they just want to be updated कि काम इतना हुआ है तुम काम कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन बबल से बाहर निकलने का मौका मिला है जहाँ हम्म। पे talking to a different human यहाँ इंडिया में हम्म। थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप uh, कभी कभार टू अनदर ह्यूमन बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हाँ, हाँ। हो प्रेशर रहता है वो प्रेशर वो एड अप होते रहता है प्रेशर बट यहाँ पे आई फील कि कम्युनिकेट करने का स्किल बहुत एसेंशियल uh, है और वो आप सीखते भी हो यहाँ काम करते करते and that's very essential to survive कि आपको कम्युनिकेट करना है लोगों से आप अपने में नहीं रह सकते बिल्कुल you have to communicate to people to be able to you know be where you are right now और एक फाइनल उस पे मैं है कि हाँ। हाँ, बोल हाँ, मैं बस लास्ट में उस पे भी एक ऐड करना चाह रहा कि उसके उस उसके एक पैरेलल एस्पेक्ट ये भी है कि का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है तो you you are not force और एक्सपेक्टेड टू अगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा तो लोग घर के काम कैसे करेंगे एग्जैक्टली पांच बजे के बाद तो घर के बाकी काम भी करने तो you are working all the time yes बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आप आप पूरे दिन काम कर रहे हैं but mm-hmm. You are dividing your work between your own work and obviously professional work और mm-hmm. उसके कारण क्या रहता है एक बैलेंस रहता है एक आदमी थक हार के सो जाता है इंडिया में I understand because of the lower rupee value you are able to get help you are able to get aid but बहुत अच्छी बात exactly. है कि आप वेरी डिपेंड इंडिपेंडेंट हो जाते हैं uh, हाँ. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप बबल से निकलते हैं और last and most important thing आप ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट और you live by the sword और आप डाई बाय द सॉर्ड आप अपने डिसीजन खुद बना रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल चलिए आ जाते हैं नेगेटिव्स पे let's make it quick negatives because हम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते कि हाँ ये definitely definitely negatives I think एक तो है कि if when you as like जब आप आ रहे हो यहाँ पे तो आप काफी लोगों को पीछे छोड़ के आ रहे हो that's the biggest negative I feel कि you are missing out on like आप लोगों से मिलना लोगों के साथ रहना अपनी जो फैमिली है फैमिली हम्म। के साथ टाइम स्पेंड करना ऑल मैं ये भी बोलूंगा कि मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बैंगलोर में भी जब काम करता था बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया मैं इतना टाइम इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करता था जितना मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ बट स्टिल कभी कभी वो पॉसिबल हो पाता था बट यहाँ पे सबसे पहले आके आप अकेले होते हो यू नीड दो set of people to make you comfortable in life तो वो थोड़ा इनिशियली एक नेगेटिव uh, हो जाता है कि आप अकेले होते हो and to figure everything out as long मतलब अगर आपके साथ कोई यहाँ है जो आपको हेल्प कर रहा है या फिर कोई आपको यहाँ पे समझा रहा है कि यहाँ चीजें कैसी होती हैं that makes it easier but doesn't doesn't solve it all together तो वो थोड़ा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड कि कैसे uh, कैसे इसको फिगर आउट करें और कैसे हम ये लाइक like, अपना अकेलापन ये दूर करें एंड यहीं पे वो कम्युनिकेशन वाली बात फिर आ जाती है यू नीड टू कम्युनिकेट बिल्कुल need to talk to people and go out so तो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। पॉइंट है कि आप अपने बहुत सारी बनी बनाई जिंदगी बनी बनाई दुनिया बने बनाए रिश्ते हाँ। बने ऑब्वियसली अपनी फैमिली को छोड़कर एक दूसरी जगह जा रहे हैं इट्स एन अननोन टेरिटरी अकेले जाना और वहां पे अपनी जिंदगी बनाना वो भी एक फाइट है वो एक स्ट्रगल है बट समवेयर बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है बट हम्म। हाँ ऑब्वियसली हर हर एक को अपनी दुनिया अपनी जिंदगी बनाने जानी पड़ती है Uh, बट मतलब ये ये बहुत बड़ी नेगेटिव नहीं है जैसे आपने सही कहा बट लेकिन ये इनिशियली एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता है जिसको आप पॉजिटिव में फिर टर्न करते हो आप यहाँ दोस्त बनाते हो यहाँ पे फैमिली बनाते हो फैमिली या गर्लफ्रेंड बनाते हैं गर्लफ्रेंड बनाते हैं वो मतलब हाँ, हाँ ठीक है जो कुछ कुछ कुछ लकी लोग हैं वो बना लेते हैं बट हाँ, सबके साथ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता चलो इस पे नहीं जाते ओ नहीं, तो ये तो, तो मैं दुखती रख हाथ रख दिया है बट लेट्स लेट्स गो ये मेरा मेरा मेरा ईस्टर एग निकल जाएगा इसमें तो इस पे रहने देते <laughs> बिल्कुल बिल्कुल ये ईस्टर तो एग नहीं निकालेंगे हम एंड अगेन एक पॉजिटिव जो था जो आप काफी चीजें खुद करना सीखते भी हो कभी कभी ये नेगेटिव में भी टर्न हो जाता है कि आपको अगर चीजें नहीं करनी आती है आप इतना एफर्ट एफर्ट नहीं डाल रहे हो चीज़ें सीखने में तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज uh, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने काम कर लिया और मैं चलो वीकेंड पे साफ सफाई कर लूंगा घर की फिर वो वीकेंड आता है वीकेंड पे आप बाहर जाते हो फिर अगले वीकेंड पे पुश बैक होता है ये अगर आप उस हैबिट में नहीं आओगे तो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव में भी बदल बदलना शुरू हो जाता है तो हाँ आई थिंक ये एक और negative and again like personally मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा पॉजिटिव में रहा है नेगेटिव में नहीं uh, बट हाँ आई थिंक आई थिंक हाँ एज फार एज मतलब मैं कंसर्न हूँ मेरे को लगता है कि ये कुछ नेगेटिव हैं सोचने को तो काफी और भी नेगेटिव आ सकते हैं बट uh, फिलहाल के लिए तो आई थिंक यही uh, काफी है All right, guys, that's it for the first video, and I hope you liked it. And if you actually did, then please like, share, and subscribe. And please do do not forget to leave a comment down below. And uh, we hope to bring some more content as soon as possible to you guys. Till then, take care. Bye bye. and keep your hal and chal good till then.